大家好，经常有朋友问我说：“你帮我看看这只股票到底分红了没有啊？”或者说：“我在截止日期前买入了你推荐的分红股票啊，怎么没收到股息呢？”我非常能够理解这些朋友的疑问。当投资者刚开始涉足股息股票投资的时候，很自然的会有这样的困惑。我自己在很多年前第一次收到股息的时候，也有过完全一样的问题和焦虑。 所以这一期咱们就聊一下，在投资分红股票、获得股息的这个流程里，最重要的四加一个关键日期。相信等您明白了这五个时间点以后，就不会再因为股息到账的问题焦虑了。如果咱们试着从上市公司的角度想这个事儿，支付股息一定得做的事情，其实就三件：第一件，我得告诉大家我要发股息了；第二件，我得搞清楚把钱发给谁；第三步就简单了。 就是往投资人账户里头打钱，其实真的就这么简单。上市公司具体做这三件事的三个日期，就分别叫宣布日、股权登记日。 和付息日、宣布日，英文叫 Declaration Day，就是公司正式宣布下一次派息的准确金额和时间。首先，您得明白，分红是对于公司资产处置的非常重大的事项。别看股息听起来好像没多少，比如老牌股息贵族 AT&T 新的季度派息金额是每股两毛七分八，一年呢也就是一块一毛一，貌似呢没几个钱儿。 但是您别忘了，AT&T 一共有七十二亿只流通股，这就意味着每年光付给股东的利息就是八十亿美金呢。这么大一笔钱，肯定要获得董事会的确认和批准。所以这个股息宣布日，通常就是召开董事会的同一天或者第二天，在确认股息获得董事会的批准以后。 派息的信息一般就会发布在公司网站的投资者关系那一栏，有些公司还会同时在媒体上发正式的新闻稿。发布的信息就包括分红金额、宣布日期、股权登记日期和付息日期。股权登记日英文叫 Record Day，这一天公司会汇总从各方收到的所有相关股票买卖的信息，登记完整的。 股东列表，只有在这一天登记在册的投资者才会收到分红。可以说，这是最重要也是最有严格法律定义的、最没商量的一个日期。没商量呢，得两面说。一种情况，哪怕您是拥有股票几十年的老股东，但是比如赶上临时需要现金周转一下，您就把股票卖了，然后没两天又买回来，就卖的时间没计划好，导致在这一天没登记在股东列表上。 那也对不起您了，这次没份儿，您等下回吧。另一种情况呢，就是您特别会买，就在最后期限那天收市前几分钟买了，第二天早上一开盘就卖了，统共持股呢还不到一天，那也没关系，也有您的股息。当然了，这么做其实会有点技术问题，十有八九是赚不到钱的，咱们回头另说。 很多公司呢，把股权登记日期设在宣布日之后差不多一个月的时间，这样呢，方便投资人，也方便公司做准备。不过呢，并没有一定之规。最后就是咱们投资人最喜欢的付息日，英文叫 payment date，就是咱们投资人领薪水的日子哈。这一天，股息这笔钱就正式从上市公司的账上转到咱们每一个投资人的账上。 这一天，您就会在券商账户里看到有一笔标记为某某股票的股息的款项存进来。这个付息日和股权登记日的间隔也没有一个统一的规定。同样，最常见的是间隔一个月，但是我也见过一个多月的，甚至快两个月的。另一方面呢，也有特别快的，我见过最快的一个星期就到账。我之前跟大家推荐的股票 ET Energy Transfer。 有一回就是登记后八天就到账了，所以这就回答了咱们片头的问题。很多朋友第一次投资股息股呢，不了解这个流程，会纳闷，觉得不是说买了股票能马上参加分红吗？怎么第二天没看见钱到账呢？就是因为公司从股东登记到财务转账中间需要一些时间，具体快慢呢有很多因素，比如像 AT&T 这种，投资人往往分布在世界各地。 做股权登记呢，就会花比较长的时间。如果是投资人比较集中的股票，比如几个大股东直接就占了百分之七十、百分之八十股份了，那就省事儿多了。比如咱们之前聊过这 Energy Transfer，二零二一年兼并的那家 Enable Midstream，就是这种情况。另外，有的公司股权结构特别复杂，什么 A 类股、B 类股、C 类股啊、Z 类股，一大堆。 不光如此，有的股票呢还可能在多个交易所同时挂牌，什么纽交所呀、多伦多股票市场啊、伦敦啊、法兰克福，这种呢股东登记起来就肯定快不了。如果就只有一只股票在美国一个交易所挂牌，那可能就比较快。上面就是上市公司派发股息流程中的三个最重要的日期。那么问题来了，作为投资者，是不是我们在股权登记日？ Record Day 当天去买一只股票就能获得股息收入呢？答案是不行，晚了。原因就在于股票交易的结算流程。咱们刚才说了，只有在股权登记日这一天在册的股东才会收到分红。如果您是 Record Day 当天买入股票，您还不是在册的股东。因为股票交易的系统呢，说起来仿佛很简单，一买一卖嘛。 其实是非常复杂的，由于技术、法律、税务等等各方面原因吧，至少目前呢还做不到我们想象中的实时结算。股票结算呢叫 settle，对于美股需要两个交易日的时间才能完成股权从卖方到买方的转移，这有点像买房，签了合同以后，好歹您得等几天才能入住啊。也就是说，比如您礼拜一买入一只股票。 那得等到礼拜三，您才能正式成为在册的股东。如果礼拜五买呢，就得等到下礼拜、下一周的礼拜二才能成为股东。那么回到咱们拿股息的问题上，要想参与分红拿股息，在股权登记日当天买入是来不及的，在股权登记日前一天买入还是不行，必须得提前两个交易日买才能赶趟儿。 因此，您需要知道的第四个重要日期就是股权登记日的前一个交易日，叫 X dividend day。咱们中文一般叫除夕日。我个人觉得这可能是最鸡同鸭讲的一个翻译了，或者都不能算是翻译，得算是各表一只吧。英文为什么管这天叫 X dividend day 呢？这个字母 X 就代表那叉子，也就是 no 的意思。 X dividend 呢，实际的意思就是 no dividend，就是告诉您在这一天之后买入股票就不会获得股息了。绝大多数股票网站上显示的股票派息信息都是这个 X dividend day，有的地方会用 EX dividend 的拼写方法。这里头 EX 呢，就是字母 X 的发音。那么为什么这一天在中文里叫除夕日呢？ 不是因为第二天是大年初一啊，这里是除去股息的那个除夕哈。这里中文名字其实是基于一个假设，就是在没有其他干扰的情况下，除夕日当天的开盘价应该等于前一天收盘价减去每股派息的金额，仿佛在这一天股息被从股票价格中除去了，因此叫除夕日。还用咱们刚才例子，比如前一天 AT&T 收盘在整整二十四块钱。 那在第二天除夕日的开盘价就应该二十四减零点二七八，也就是二十三块七毛二，是不是很神奇？其实呢，我个人觉得“除夕日”这个名字啊，非常容易误导投资者。为什么呢？咱们刚才说了，除夕这个现象是假设没有其他干扰的情况下才会发生，现实中有太多的干扰的可能性。 可以是前一天收盘后公司公布季报，或者传出什么收购或者被收购的消息，或者一些公司完全没法控制的外部因素，比如货币政策、财政政策的消息，包括咱们眼前的战争的爆发等等。随便一个消息出来，引起股价的变化都不止股息这几个百分点。另外呢，现在股市开盘价的确认。 这个确定过程会受到包括做市商在内的很多其他技术因素的影响，那么最终的结果就是，除夕日当天开盘价真的严格按前一天收盘价减去股息的情况，在现实中其实很少见。扯远了，您就记住了这 X dividend day 这一天之后买入股票就收不到股息就行了。那么既然如此，顺理成章的，除夕日的前一个交易日。 就是能够获得股息的最晚买入时间，也就是咱们标题里的那个加一，或者说是第五个关键日期。咱们这个频道的老观众都知道，我在给大家讲股息股的派息信息的时候，都是用的这个第五个日期，也就是买入最后期限，主要是为了方便大家计划买入的时机。这也是咱们频道在有关派息的节目中的一个特色。 别的地方呢，包括中文和英文的媒体，至少目前我还没发现有人用这个日期哈。当然不排除以后也许有更多的人发现这个日期还挺好用的，也开始用。说了这么多定义，有点枯燥哈，别担心，咱们现在拿个例子比划一下，您就明白了。其实特简单。这个例子呢，就是咱们之前几期视频都提到过的，排名世界第三的石油天然气巨头。 伯克希尔哈撒维十大持仓之一的雪佛龙股票代码 CVX。其实我自己多数的时候都是投资蓝筹股，所以一般都是在 nasdaq.com 上查股票的派息信息。大家现在看到的就是 nasdaq.com 上 CVX 的最新一条分红信息。当然还有很多其他网站都可以查哈，比如。 TipsRanks.com 或者 d i v i d e n d s t o c k s c a s h 都挺全的。那么第一个日期 Declaration d a y 二零二二年一月二十六日，这就是咱们刚才说的宣布日。这一天，雪佛龙公司就在自己网站上和媒体上正式确认我们要派息了，金额是每股一块四毛二。哪些股东能收到派息呢？在二零二二年二月十六日。 这一天登记在册的股东就会收到股息，这就是 record date，股权登记日。它意味着什么呢？它意味着在二月十五号当天和之后买入股票就太晚了，就收不到这个季度的一块四毛二的股息了。二月十五日就是 x dividend day，除息日。于是 deadline，也就是最晚买入的日期，就是二月十四日。 最后什么时候股息能到账呢？三月十号，您就能在账户里看到这笔股息收入了。这就是 Payment Day，付息日。最后呢，我想请大家注意一下，咱们之前说的所有日期都是交易日。那么当遇到一些法定节假日休市的时候呢，会有点绕，大家留神别算错了。根据我的经验呢，主要有这么几种常见的情况。第一种情况，每周都会遇到。 一只股权登记日在周二的股票，它的除息日就是周一。那么最后买入期限是在前一周的周五，因为所有股票分红日历网站上啊都是按 X dividend date 来显示股票的。很多朋友可能就习惯性的随便找个分红日历看一下，这周都哪些股票分红啊？一方面呢，您看到的周一显示的股票其实已经来不及了，因为最后买入期限在之前的周五。 另一方面呢，您要是只看当周的，而没看下一周的分红股票的话，您可能又会错过下一个周一的分红的股票。第二种情况，股权登记日在周三，除息日在周二，但是周一赶上公众假期，股市休市，这时最后的买入期限也是之前的那个周五。第三种情况，一般是一年一次。 圣诞假期二十四、二十五号恰好在周四和周五，造成连续四天休市。这时候呢，一只股权登记在二十九号的股票，需要在二十三号，也就是得提前几乎一周买入，才能收到股息。上面这些情况呢，本质是一样的，都是如果不注意呢，就会让您错过一些派息的机会。 解决办法也很简单，就是养成习惯，往后多看一个交易日的派息股票。好，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收看，咱们下期再见。最后再说一下关于我老家这边吧，大家知道三月八号妇女节，一般这个时候我老家这边所有的养花的人，他们都会提前准备，就是。 大概提前两个月，他们就会开始种花，培养他们，为了三八节的时候把他们都卖出去。他们都知道这一天，他们肯定会卖完所有的花。昨天我爸爸说，这是他第一次见过那些已经培养成美丽的小花朵，放在路边或者放在市场的各种各样的小摊上面。 都是免费给大家的，为什么？因为他们知道不会有人买。大家现在不会花现金为了买花，因为大家都在抢吃的，都在抢现金。我之前已经给大家拍过，我们这边的 A T M 要不不工作，要不里面的现金很少。 所以大家现在尽量不花现金，也不买不是必需品的东西。但是我爸爸还是给我，还有我妈妈，他给我们送了两个有小花儿的花盆，希望春天的时候， <coughs> 希望春天暖和的时候，我会把这些花。 再到没有被敌人占领的土地里面，斯拉夫克人民还是得。